Ajo që bërë Robert Damon. Kur? Ku të plaçin veshtë? Matanë penxheres. Po, ngrehu vete, shiko. Kujt i thua ngrehu ti? Ty re të them. Unë? Të ngrija. Në bukën përgjysëm. E po bukën këtu e ke. E kam, si s'e kam. Kam edhe gjëra tjera që më ngrija mua. E di mirë ti. E ke parë vetë. E ke provuar në kurrizin tënd. U të plaçin. Jam argasur unë me, me, me ato. Edhe s'më ka gjetur gjë. A, kur m'i jep mua, ngrija vërtet unë. Po avash re avash, po nuk guxon të bëj një shaka njeriu me ty re? Ja, të shoh një herë andej. Shik, të shoh thot. U të paftë e papara ty. Liro këtu moj. Po dale të marr vesh ça bëhet këteja. Po preshin moj. Shin. Hajde, hajde. Pi, le me besa moj, ore foni. E paska zënë kjo. Një me rrëz që në mugëtirë të sabahut. Oh, të vezë e ligjua njëre mirë unë dy ba. Ja pa, ta t'i ndajnë këta. Kaq orë ka dita, kaq minuta nata. Hëh, sikur të rrojnë dy jetë. Hëh. Ah, Ramsi e Bamsi. Epo qysh e, qysh pa feksur e derisa ngryset e. Lera! Ha moj! Ça bëhet atje? Herë, ha! Rapi, rapi, po zë peshk. Ça peshku a? Peshk re, nga ai që lëviz kështu. A, kjusha? Shne? Ka futur qërniku në lumë. Fut dorën në ujë, e ka prej zverku rrylin edhe e vërvit në breg. Kapka rrylin për zverkut. E vërtitka për këtej mu te penxhereja ime e më le mua pa gojë. Edhe ha vete. Po pse? Paskam vdekur unë? Ore, Rrapi, ça bën aty ti? Të ngrihem të vesh xhyben unë, a? Jo, ore, të zësh peshk e ça xhybe. Të fus dorën në ujë. Ujë kallkan. Të kap peshkun për zverku. Ai të më shpojë me hala, mua. Të marr tetanozin unë. Të marr plevitin, të vdes, a? Ja, more. Kush do hajë peshkun pastaj? Më rruat, mua. I gara.